Vamos a hacer este vídeo antes que los de Razer Coffee, así que empezamos. Bueno, después de esta parodia un poco gratuita a Razer Coffee, vamos a empezar con el vídeo. Así que... nada, así que me cambio las gafas y me pongo las de nana. no, es que estas son nuevas y las quería cenar. Oh, qué bien se ve la cámara, es HD al revés. Yo veo a la cámara en HD, vosotros a mí no sé cómo me veis. Bueno, vamos a hacer youtubers parecidos. Como por ejemplo, bueno, tenemos un poco, tenemos pocos, así que como tenemos pocos, le vamos a dar un poco más de profundidad al tema y no solo son youtubers parecidos a otros famosos o lo que sea, sino que son parecidos también en el tema, no solo en el físico, también en su manera de pensar, vaya. Así que empezamos con uno de los más famosos, que es el Rubius. Y bueno, el Rubius con un total de 9, suscriptores, 9 millones de suscriptores y subiendo, se parece a Jim Carrey, aunque él diga que le gusta más ser Nicolas Cage. Bueno, después que tener que parar la cámara porque han llevado abajo y mi hermano ha ido a ver, el caso es que el Rubius se parece a Jim Carrey, pero no solo por, su por la cara y por las caras que hace, ni que pone, sino por el tipo de moas, que es un poco así, un poco camberro, canalla, etc. Mirad la foto. Bueno, vamos con el siguiente, que es Dallas Review, que si os fijáis bien, se parece un poco al Flynn Rider de Enredados. Sí, sí. Incluso tiene un camaleón Dadas, dadas, dadas. Dalasito, ¿dónde has dejado a Rapunzel? Rapunzel está encerrada en su torre, gracias a Dallas Review. Bueno, <laughs> el caso es el siguiente, vamos. JP quería ver si se parecía a Pablo Motos porque los dos hacen rap, bla bla bla. Bueno, hacen rap, un programa de tele, otro de youtuber, así que otro programa de blogger, así que, pero no, no se parecen tanto, así que no lo pongo. Así que vamos al siguiente, que es un poco, bueno, es un poco. El orologio se parece un poco, bueno, podría ser el hijo de del Sevilla, de los Mojinos escocidos. Y a ver qué más había. Así, el Brook, Brook de Pokémon, es claramente Willy Rex. ¿Por qué os pensáis que Widerex se ha hecho socorrista? Pues justamente para <laughs> impresionar a las chicas, igual que, igual que a Brooke. Y a ver qué más había. Ah, sí, para los que os quejáis del feminismo, que no hay chicas, etcétera, etcétera, pero me vais a manipular igualmente, he elegido a una de las bloggers más conocidas en España, que es Yellow Meadow, que se parece a no os lo creeréis, a Austin Powers. Sí, sí. Sí, nena. Austin Powers. Y por eso se ha cambiado las gafas. Y se ha cortado el pelo y todo ese cambio de look. Pero lo hemos descubierto. Bueno, y creo que... Creo que ya está. No sé si hay alguno más que me olvido. Si me acuerdo de alguno más, saldrá la foto. Y si no, pues y hasta este vídeo. Espero que os guste y hasta otro sábado o cuando suba vídeo en este canal. Adiós.